嗨，大家好！哎的，那是 i 到给大家说，a 吧？哎，进汉语五二一，汉语我爱你。с е г о n н я у нас novaya b a s n п a d н r g a l o а л k a k a b а d u 鲫鱼求救。Другие наши н е о 鲫鱼求救。庄周家境贫寒，一天到监河侯那里去。 借粮食，监河侯说：“好吧，等到年底我收到了老百姓的税金时，就借给你三百斤，好吗？”庄周听了，气的脸色都变了，但是，他却对监河侯讲了这样一件事：我昨天来时，半路上听到。 救命的呼喊声！我回过头来，看见干涸的车沟里有一条小鲫鱼。我走过去，问他：“小鲫鱼，你为什么喊救命呢？”小鲫鱼说：“我是东海龙王的臣子，不幸落到这里。您能够给我一斗水？” 救我活命吗？庄周听了说：“好吧，正好我要到南方游说吴国和越国的国王，那就请他们激起西江的大水来迎接您，可以吗？”小鲫鱼听了，气得不得了，说：“我失去了跟我在一起的水。” 就无法生存下去。现在你只要给我一斗水，就能够救我活命。但是你却这样说：“好吧，你还不如趁早到咸鱼店里去找我吧。”是吧？是吧？师傅，你骂你。嗯，Будь с тобой я на н а ш м к а н а л там вниз у нас е щ е много видео ждём вас. учим китайский вместе. Скоро увидимся. Пока! 再见!